Suzuki Gun! You have awakened the beast! You have awakened the lion that lives within the streets of fucking Rapungi! Huh? We're not. We're not playing games anymore. Because now it's serious. Now it's personal. You want to hurt one of our own, these guys are my fucking brothers, my blood. So if you hurt one, you hurt us all. When you fight one, you fight us all. And today, you were victorious by way of bullshit. Because suzuki Goon, everybody knows you guys are unko, trash. And we Rapungi 3K, showing yo are fucking playing games no more. You wanna fight? You wanna battle? Why don't we up the ante? How about we make a street fight? Huh? The boys, we are the street. We are Rabungi. We are Totombori. We represent the people. And you want a title shot? Well now, now I'm thinking. Now I'm thinking. Maybe the only way to really really for you to understand is if we give you the opportunity for these belts, but it's not gonna be that easy. It's not gonna be that easy. I'm gonna think about it and we'll see. Go ahead, boys. Okay. You got some shit to say, I'm sure. Okay. Uh, okay. 僕は、uh, こう語るよ。 鈴木軍、はい、あんな戦い方しかできないのかってあんな汚い戦い方しかできないのかって、はあはあ、ただのチンプラじゃねえか、はあ、レスラーでも何でもないよ、えー、使って攻撃して、はあ、勝って満足なんかって、はあ、おいおいおい俺らのさスター街道の邪魔をしないでくれるかな、はあはあ、鈴木軍 僕らだ僕らが未来だ未来は僕らの手の中にある数奇君あんたらはうんこだくっそまああ腰ためてるまあそれはねプロとして 失格なのかもしれねえよチャンピオンとしてもああでもな腰壊れてたっていいよああ怪我してたっていいよ全くもってあいつらとはタイトルマッチやる気なかったけどちょっと心がしびれた俺の心をしびれさせたあいつら まあ前々からあいつらにはね俺は言いたかったんだここまで俺らが強くなれたもんね昔あいつらにいじめられてたその記憶がね心のどこかにあったからかもしんねえだからねここまで頑張れたのかもしんねえだからそのことはお礼は言いたいだけどまあ一生だろうね引退するまでもね一生だ俺は鈴木君のこと好きになることはないし ずっとやられてたことは根に持ってるので六本木 3KVS 鈴木軍になった時は俺が根に持ってること忘れんなやりたいんだったらちゃんと挑戦表明してやりましょう正々堂々とやってやってもいいよチャンピオンどうしたチャンピオン チャンピオンタッチもう一人いたじゃねえかチャンピオンプラス1 <laughs> あいつやんだおいヘボチャンピオンあまあ俺らとやったらあベルト取られるからいつまでも黙ってんだろえいつでもいいから準備しろ次行くからなおい きっちり2対2でやったらこうなるの目に見えてんだだからお前ら今日俺たちがあれだけやらせろっつってたタイトルマッチにならなかった前組まれてたにもかかわらず自分に自信がないからベルトをかけるって言えなかったんだよあそんなチャンピオン願い下げだよこっちからよあベルト持ってるっつうのはようちのボスみてえによおっかねえから強いからかっこいいから持ってんだろ いつまでも逃げ回ってるようなやつが振り回していいようなもんじゃないんだよ逃げんなよまああいつらがチャンピオンもあと数日だろうえまあやらねえならやらねえでいいけどなああそれだけだああほらノブさんが興味失っちゃったベルトまあ欲しいか欲しくねえかっつったら どっちでもいいんだけどなでも明確にお前らが俺たちに負けた周りにも試合見てなかった結果しか追いかけねえようなやつにも伝わるようにあいつらが持ってるものを俺たちがいただく